Tomangio Cappelli dell'Ufficio Turismo della Regione Basilicata, coordinatore del progetto interregionale Itinerari di Federico II di Svevia. Questo progetto coinvolge quattro regioni, la regione Basilicata che è capofila con le regioni Calabria, Puglia e Sicilia. È già la seconda annualità e si propone innanzitutto di mm, promuovere un programma umanitario il cui titolo è Vivere una vita che vale, che si fonda sulla promozione del, valore, del patrimonio culturale per promuovere degli stili di vita etico-sostenibili, più sani, più corretti ed equilibrati, ispirati all'armonia e anche al benessere e al bene comune. Questo programma ha la sua forte caratura innovativa nella possibilità di promuovere un viaggio al cuore della vita, recuperando quelli che sono i grandi valori esistenziali per poter promuovere appunto degli stili di vita improntati su valori universali. La cosa più importante è che si propongono dei viaggi esperienziali che possano in qualche modo dare l'opportunità di trasformare il viaggio in una sorta di metafora della vita per poter vivere delle esperienze vivificanti che possano rendere i viaggiatori protagonisti del tempo che scorre. Ovviamente noi siamo figli di Orazio, che è stato tra tutti forse quello che meglio è riuscito in qualche maniera a sintetizzare in una massima di grande valore nel carpe diem, nel vivere l'istante nel suo scorrere per trasformare i momenti in perle di eternità. Solo riuscendo a cogliere la consapevolezza dell'essenza sacra della vita è possibile vivere in un mondo migliore. Siccome noi viviamo tutti adesso in un mondo abbastanza grigio che vive una sua grossa crisi economica ma anche crisi di valori, c'è una grande necessità di soddisfare una richiesta sempre crescente, che è quella che vede i viaggiatori come possibili eroi della propria vita. Però per fare questo bisogna diventare innanzitutto amanti della vita. Noi riteniamo che il patrimonio culturale sia una fonte di ricchezza innanzitutto etica, estetica, ma anche economica, per cui crediamo sommamente nell'opportunità di creare delle, de, delle attività di commercializzazione come quella che si è verificata in questi giorni nel B2B organizzato per il 21 settembre l'occasione di far conoscere questo nostro patrimonio ma anche di creare un'opportunità economica per flussi turistici che possano diventare volano di crescita non solo locale ma globale. Ecco perché l'interscambio che si basa sulla costruzione di una rete che vuol vedere protagonisti le istituzioni, gli enti, le associazioni culturali, ma anche gli operatori che poi sono forse l'anima più vera del turismo, diventa fondamentale per qualsiasi processo di crescita economica, sociale e culturale. Noi crediamo molto nel passato, viviamo essenzialmente il presente, ma ovviamente uno sguardo al futuro. Questo per dire che vogliamo creare una continuità con l'esperienza vissuta oggi, annunciando già l'opportunità di un nuovo incontro che potrà svolgersi nell'equinozio di primavera del 2013 nel quale potremo lanciare un unico cartello di tutte le manifestazioni che sono un prodotto di grande valore culturale che riguarda sagre, riti popolari e sacri, concerti, manifestazioni, associazioni culturali, musicisti, artisti per creare un unico cartello da eh, commercializzare specialmente nei mercati tedeschi che hanno mostrato grande, grande, un grande, grande interesse per questa nostra realtà.